Lo spray volumizzante, lucidante, rinforzante per capelli fini e sottili. Già il titolo, il nome, racconta tutto il mondo che si nasconde dentro la formula di questo prodotto. Eh, questo prodotto che è il mio spray mai più senza. È un prodotto che è nato da una mia personale esigenza eh, per dare maggiore volume e corposità ai miei capelli fini e sottili. E, ehm, devo dire che... Eh, assolutamente da quando è nato non riesco più a farne a meno, sarò, sarò, anche di parte, però per i miei capelli va alla grande. Ha una formula leggera, non appesantisce assolutamente i capelli proprio perché è l'ultima cosa di cui avrebbero bisogno i capelli fini, trovarsi un prodotto che uh, ha una quota grassa che quindi tende a, tende a renderli subito unti o sporchi. E, mm, in questo caso oh, ci tenevo tantissimo che, ci fosse, che fosse eh, una formula uh, molto leggera, molto idratante quindi che dia maggior sostegno um, a quei capelli che tendono sempre a <laughs> rimanere attaccati alla testa infatti io lo applico uh, sui capelli appena lavati prima di asciugarli con il phon oppure insomma fuori al sole uh, sulla radice quindi mm, spruzzo da all'incirca 30 cm in modo che viene distribuito in modo uh, uniforme non più di 3 uno spruzzo qui, uno spruzzo qui, uno spruzzo qui e poi qualche spruzzo sulle lunghezze, quindi ma proprio al massimo arrivo a 5 spruzzi <laughs> in totale, proprio perché non voglio appesantire i capelli, è difficile che questa formula riesca ad appesantirli, però ovviamente se uno utilizza 15 spruzzi, insomma l'effetto che si ottiene è ben contrario. Anche lo spray volumizzante come lo spray anticrespo contiene eh, gli acidi della frutta, quindi l'acido tartarico, l'acido malico, l'acido citrico eh, ehm, derivati da appunto mele, uva rosa e eh, limoni eh, il cui ruolo nella formula è proprio quella di andare a richiudere le squame e di eh, lucidare i capelli, quindi di lasciarli luminosi grazie al pH acido. Eh, spesso e volentieri io uh, sostituisco appunto il risciacquo acido um, che faccio con l'aceto utilizzando esclusivamente questo spray proprio perché a lungo andare temo che magari uh, utilizzare sempre ogni 3-4 giorni il risciacquo acido possa risultare magari controproducente. La formula dello spray contiene anche l'aloe vera, il sodio ialuronato che è l'acido sodico, sodico dell'acido ialuronico contiene anche eh, la betaina, la provitamina B5 e il pantenolo, dei potenti umetanti che eh, contribuiscono a proteggere i nostri capelli, a mantenerli idratati e a renderli più elastici. L'azione volumizzante, come anticipavo prima, è data appunto dalla sinergia che si va a creare tra l'idrolizzato bio di noci verdi e di foglie di noci verdi assieme alle proteine idrolizzate dell'avena. Si riescono ad amalgamare con la cheratina dei capelli e eh, avvolgono il fusto in questo film trasparente, invisibile, che eh, protegge i nostri capelli e che li rende anche più corposi. Allo stesso tempo, l'altro pregio di questo spray è il fatto che appunto i conservanti sono conservanti grado alimentare, quindi conservanti che troviamo eh, nel nostro cibo solitamente. Riassumendo velocemente questo spray capelli è un prodotto con una formula leggerissima quindi non appesantisce assolutamente i capelli, contiene ingredienti da agricoltura biologica, ehm, contiene ingredienti al 100% naturali di origine vegetale quindi non contiene ingredienti eh, di origine animale oppure di origine sintetica eh, non contiene eh, allergeni, non contiene eh, alcol, non contiene siliconi, non contiene parabeni è ideale per i capelli eh, appunto fini, sottili, capelli che hanno bisogno di maggiore sostegno, capelli che tendono appunto ad appiattirsi e quindi ehm, per chi vuole dare maggiore corposità è ideale anche per i capelli sfibrati, rovinati, disidratati, proprio perché eh, tra... Ehm, le proprietà di questo spray, i benefici di questo spray, una delle principali proprietà è il fatto che idrata i capelli grazie alla presenza appunto dell'aloe, eh, del eh, sodio ialuronato, del, mm, del pantanolo, quindi la provitamina B5, eh, grazie alla presenza della betaina, quindi che mm, è un cocktail praticamente di ingredienti che aiutano a ristrutturare, rafforzare e soprattutto idratare eh, i capelli deboli e sfibrati. Svolge un'attività volumizzante grazie alla sinergia che si va a creare tra eh, l'idrolizzato bio di eh, noci verdi e di foglie di noci verdi e eh, le proteine idrolizzate dell'avena e eh, svolge anche un'attività lucidante grazie alla presenza eh, degli acidi della frutta. E niente, secondo me solo provandolo potete capire che meraviglia è, quindi spero che con questo breve video di presentazione dello spray capelli volumizzante io vi abbia in qualche modo aiutate a fare un acquisto consapevole, quindi a capire meglio se eh, i benefici che mh, mm, i vostri capelli ne potrebbero trarre dal l'utilizzo di questo spray eh, possano incontrare le esigenze dei vostri capelli. Spero che il video vi possa tornare utile. Se avete qualche altra domanda o qualche altro dubbio eh, scrivetela sotto il video, sarò felicissima di potervi eh, rispondere. E ovviamente noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!